ویورز آپ لوگ کیسے ہیں خیریت سے ہیں I am Raja Muhammad Mubashir from دلوا ریئل اسٹیٹ اینڈ ڈیولپر سے اچھا آپ کو بتاؤں کہ کافی عرصے سے میں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنا آفس جو ہے وہ کے بلاک میں شفٹ کیا ہے اور دوسرا سیکنڈ یہ ہے کہ آج کل آپ کو پتہ ہو کہ کس جگہ پہ زیادہ انویسٹمنٹ بنتی ہے ایکچولی یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم ایم ڈی اے سٹی کی بات کرتے ہیں آپ کو پتا ہو کہ ان مڈ میں اس کی جو پوزیشن نزدیک ہے اگر ہم investment L D A city Jinnah sector میں کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بات ہے ہمیں اس کا اچھا خاصا ٹرن اوور ملنے والا ہے اگر ہم اقبال سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بتاؤں کہ جیسے پوزیشن آئے گا تو اقبال سیکٹر کی بھی پرائز زیادہ انکریز کر جائیں گی تو انویسٹمنٹ اس وقت اگر ہم کہیں نہ تو جناب سیکٹر میں زیادہ اچھی بنتی ہے اور جناب سیکٹر کے اندر ہمیں اچھا خاصا ٹرن اوور ملتا ہے لیکن اگر ہم پلاٹس کی بات کرتے ہیں پرائز کی بات کرتے ہیں تو ٹوئنٹی فائیو سے لے کے فورٹی کے بریکٹ میں پانچ مرلے کا پلاٹ اویلیبل ہے اور فورٹی فائیو سے لے کے فورٹی ایٹ ٹو ففٹی کے بریکٹ میں دس ہے اور اسی طرح جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی سیونٹی ٹو ایٹی کی بریکٹ میں ہمیں کنال مل جاتی ہے جناب سیکٹر کے اندر لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے پاس پوزیشن کی ڈیٹس نزدیک آتی جائیں گی تو پرائز انکریز ہوتی رہے گی جناح سیکٹر کے اندر جن لوگوں نے انویسٹمنٹ آلریڈی کی ہوئی ہے جناح سیکٹر میں آئی تھنک کہ ان کو بہت اچھا ٹرن اوور اچھا خاصہ ملنے والا ہے کیونکہ اس کی مڈ میں جو ہے اس کی جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہونے والے ہیں آٹھ کے آٹھ یعنی کہ دو سال کمپلیٹ ہونے والے ہیں ان کے ڈیولپمنٹ چارجز کے تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی بات نو ریزن کہ ایل ڈی آپ کو پوزیشن دے یا نہ دے وہ ہنڈریڈ پرسینٹ آپ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو پوزیشن ملے گا کیونکہ آپ کی جب آٹھ انسٹالمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی تو تب آپ کو پوزیشن ملنے ملنا ہے جب پوزیشن آ جائے گا تو اس کے بعد جو ہے پرائز سے ایک تو پوزیشن سے پہلے بھی پرائز کافی انکریز ہو جائے گی اور پوزیشن کے بعد بھی ہنڈریڈ پرسینٹ جو ہے پرائز وہ انکریز ہو جاتی ہے جیسے یہ آدھا کنسٹرکشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو پرائز ڈے بٹے انکریز ہو جاتی ہے اگر ہم ایگزامپل دیں ہمارے بیک سائڈ پہ ہے ڈی ایچ اے ایون ہے تو ڈی ایچ ایبر میں ستر ستر لاکھ سے لے کے ایک کروڑ بیس لاکھ تک پانچ پلے کا پلاٹ ہے اسی طرح ایل ڈی اے سٹی میں ہے یہ بھی اس گریجولی یہ بھی انکریز ہوتے جائیں گے آفٹر پوزیشن لیکن پوزیشن سے پہلے بھی یہ کافی انکریز ہوتے ہیں تو اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم ابھی ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں جناز سیکٹر میں اور اقبار سیکٹر میں تو اس وقت اس is right time to investment کیونکہ اس وقت انویسٹمنٹ بنتی ہے کیونکہ اس وقت مارکیٹ بھی کافی سلو ہے اوور آل پورے پاکستان میں مارکیٹ جو پراپرٹی کی ہے وہ کافی سلو ہے جب مارکیٹ ڈاؤن ہوتی ہے تب انویسٹر بنتی ہے جب مارکیٹ ہائی ہوتی ہے تب سیل آؤٹ کرنا ہوتی ہے چیز کو ٹریڈنگ کرنی ہوتی ہے لیکن جو انویسٹر ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ مارکیٹ سلو میں بائنگ بنتی ہے اور مارکیٹ جب پیک پہ ہوتی ہے تب ہم سیل کرتے ہیں تاکہ ہمیں اچھا خاصا اس کا ٹرن اوور مل جائے اگر ہم ایل ڈی سی کی بات کرتے ہیں اقبال سیکٹر میں اس میں بھی ابھی انویسٹمنٹ بنتی ہے اور جناح سیکٹر میں انویسٹمنٹ بنتی ہے اقبال سیکٹر میں کیوں انویسٹمنٹ بنتی ہے ایکچولی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کے چھ مہینے کے بعد یعنی کہ مڈ میں جون میں جب اس کا وہ بیلٹنگ ہو جائے گی سوری اس کا پوزیشن مل جائے گا تو جو اقبال سیکٹر کی جو پرائز ہے وہ ایکول ہو جائے گی جناب سیکٹر میں جب اقبال سیکٹر کے جو پانچ والا دس یا کنال جو ہے اس کی جو پرائز ہے وہ جناز سیکٹر میں جناز سیکٹر کی طرح ہو جائے گی اور جناز سیکٹر بھی اس سے زیادہ ہو جائے گی اس لیے پھر اگر ابھی ہم انویسٹمنٹ بنتے ہیں اور ہمارے پاس ہولڈنگ پاور بھی ہے چھ مہینے تک ہولڈنگ پاور ہے یا سال تک پاور ہے تو ہمیں اچھا خاصا اس کا ٹرن اوور مل سکتا ہے تو کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے میرا نمبر ہوگا اللہ